quién lleva qué. Oleada de estampados en clave royal. Si hay una premisa clara esta temporada es esta. Amará los estampados sobre todas las cosas. En clave fantasía, animal print, en eternas flores a base de rayas marineras reinterpretadas en verso mini o versicio multicolor. Los estampados son los reyes del armario invernal y la Royal sucumben a esta tendencia desplegando vestidos de ensueño máxima de Holanda sorprende esta semana con un favorecedor diseño de rayas multicolor. Inspirado en los estampados corbateros vintage, mientras que la reina Leticia impacta con el look más arriesgado de los últimos tiempos y recurre a las rayas verticales en un vestido de aire glam rock. El contrapunto en AIS viene de la mano de Mete Marit de Norega, que acierta con un vestido de motivos florales para la cena de gala en honor a los galardonados de los premios Nobel. ¿Quieres ver el resto de imágenes de la Semana de la Moda Real? No pierdas de vista la siguiente galería. Máxima de Holanda Acto, concierto en el Royal Theatre Carrie. Amsterdam, Holanda. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Look, una vez más la reina máxima no nos deja indiferentes con su estilismo. Esta vez sorprende con un favorecedor maxi vestido con estampado multicolor y lazada al cuello. Está confeccionado en crepe de China y firmado por Merica Transou. El toque personal lo aporta un cinturón con detalles metálicos y una cartera de mano en color verde botella. Reina Leticia de España Acto, entrega de premios Mariano de Cavia, Lucas de Tena y Mingote, Madrid, España. Este es, sin duda, uno de los estilismos más sorprendentes de la reina Leticia. Se trata de un original vestido de Nina Dixie Resort 2017, tendencia total. Fecha, 14 de diciembre de 2016. Está hecho con tul transparente y cubierto por tiras de lentejuelas y de seda otomán, creando un estampado a rayas multicolor. Además, tiene una abertura en los codos y escote en la espalda. Los accesorios pasan, en esta ocasión, inadvertidos. Salones y cartera de mano en negro y pendiente largos. Cabe destacar su potente beauty look, con un tupe efecto mojado y ojos ahumados. Reina Leticia España Acto, visita la sede del Grupo Z, Madrid, España. Fecha, 12 de diciembre de 2016. Look, una vez más, hemos podido ver a la reina Leticia con sus pantalones de napa estilo culote de Utercoy. Esta vez, reinventa su estilismo y acierta de pleno con una sencilla blusa de cuello mao firmada por Hugo Boss, también rescatada de su armario. Sin embargo, estrena unos zapatos de terciopelo burdeos de Lodi que dan un giro a su look, y una cartera de mano con ribete dorado de la Portegna. Completa su estilismo con un abrigo largo de Hugo Boss y unos favorecedores pendientes de plata, con labradoritas, ágatas y citrinos de Coloc. Reina Leticia de España Acto, visita la sede del Grupo Z, Madrid, España. Fecha, 12 de diciembre de 2016 look. Una vez más, hemos podido ver a la reina Leticia con sus pantalones de napa estilo culote de Utercoe. Esta vez, reinventa su estilismo y acierta de pleno con una sencilla blusa de cuello mao firmada por Hugo Boss, también rescatada de su armario. Sin embargo, estrena unos zapatos de terciopelo burdeos de Lodi que dan un giro a su look, y una cartera de mano con ribete dorado de la Portegna completa su estilismo con un abrigo largo de Hugo Boss y unos favorecedores pendientes de plata, con labradoritas, ágatas y citrinos de color. Detalle, en esta imagen ven a Doña Leticia con el abrigo de Hugo Boss sobre los hombros. Es un diseño en gris perla con su lapa en blanco roto. Reina Leticia de España Acto, reunión en el patronato de la Fundación Princesa de Girona Fecha, 14 de diciembre de 2016. Luego, tras su aparición estelar de la pasada jornada con un modelo de Mina Dixie Resort que no dejó indiferente a nadie, la reina Leticia vuelve a los looks discretos y formales. En este caso lleva una americana de terciopelo burdeos, a juego con un jersey de cuello caja y unos pantalones rectos grises, ambos de Hugo Boss. Como accesorios elige sus salones de tacón ancho de y ¿eh? una cartera de mano de acosta y unos pendientes de plata y piedra granate. Mete Marit Acto, cena de gala con motivo de los Premios Nobel de la Paz, Oslo, Noruega. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Para la cena de gala que se celebró en el Grand Hotel de Oslo, la princesa Mette-Marit lució un favorecedor vestido blanco con estampado multicolor de la firme WSS, al que añadió un abrigo de pelo para protegerse del frío. Coronó este look con una diadema de perlas a juego con los pendientes, unos salones negros de Giambito Rossi y una cartera de mano azul celeste de BBH. Mete Marit de Noruega Acto, entrega de los premios Nobel de la Paz, Oslo, Noruega. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Para esta ceremonia, la princesa Mete Marit lució un vestido con abrigo y puro en azul oscuro firmados por Marietti. Para el resto de complementos se decantó por unos salones de Prada en color nude en juego con los guantes y tocado, que combinó con un trucha tono. Lo que más destacó de su estilismo fueron unos pendientes de oro de 18 quilates, engastados con agata, calcedonia y diamantes en forma de media luna, valorados en casi 10.000 euros y diseñados por Villa de Benix. Mete Marit de Noruega Acto, concierto en honor al Premio Nobel de la Paz, Oslo, Noruega. Fecha, 11 de diciembre de 2016. Para este evento, la esposa de Akon de Noruega eligió un vestido midi de self-portrait, con cuerpo de encaje y falda de vuelo. Lo combinó con unos salones negros de Giambito rojo y un clutch metálico de couture. Mete Marit de Noruega Acto, evento de la Asociación Save de Children, Oslo, Noruega. Fecha, 10 de diciembre de 2016. A Mette Marit de le gusta apostar por los colores neutros y, en esta ocasión, su estilismo se compone de prendas diseñadas a base de líneas rectas y tonos pastel. Lleva un abrigo de corte masculino en azul grisáceo, un vestido tipo cóctel en blanco roto y unos salones nude de Christian Louboutin. Pone la nota de color una cartera de mano verde firmada por Naledi. Mete marit de Noruega Acto, inauguración de una exposición de UNICEF, Oslo, Noruega. Fecha, 12 de diciembre de 2016. Esta temporada vuelven los volantes y los podemos ver en prendas tan dispares como pardas, jerseys o pantalones. Esta vez, mete Marita apuesta por la tendencia con esta chaqueta de Prada en color beige, con solapas de volantes y peplum lo combina con básicos de fondo de armario como son este pantalón recto y unos salones negros de Gianvito Rossi. Ramia de Jordania Acto, Premio Reina Ramia, Amman, Jordania, fecha, 14 de diciembre de 2016. En esta ocasión, la reina Ramía elige una prenda que acapara toda la atención de su estilismo. Se trata de una espectacular falda dorada de estilo oriental con estampado botánico firmada por Fendi. Tiene la peculiaridad de ser lisa por delante y por detrás y plisada en los laterales. Lo combina con una blusa blanca de volantes y unos salones de tiras que ya hemos visto en anteriores ocasiones. Victoria de Suecia Acto. Recepción del presidente de Colombia, Estocolmo, Suecia. Fecha, 12 de diciembre de 2016. Look, la heredera sueca recibió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de la Paz de este año. Se trata de un mini vestido rojo con bolsillos de aire sesentero. Con un estilismo firmado por Prada, lo combina con unos salones negros con detalle ribeteado de Tabitha Simmons y un reloj de acero de la firma sueca Poch. Victoria de Suecia Acto. Visita las voluntarias del Ejército del Aire, Estocolmo, Suecia. Fecha, 12 de diciembre de 2016. Luke. La princesa Victoria de Suecia es patrona de la Organización de Voluntarias del Ejército Aéreo desde 2005. En su visita en vísperas de Navidad, acudió vestida con el uniforme oficial, un dos piezas azul marino, de americana y falda tubo, con botones dorados y sus correspondientes galones. Además, llevaba unos salones negros y la melena recogida en una coleta alta. Victoria de Suecia Acto, cena de gala con motivo de los Premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Look. Para la cena que el rey ofreció en honor a los premiados, la princesa Victoria repitió un vestido dorado de la firma británica Jenny Packham, una de las favoritas de la duquesa de Cambridge. Completó su look con unos salones de Gianvito Rossi, un clutch de Elizabeth y la tiara de laurel que perteneció a su tía, la princesa Lillian. Victoria de Suecia Acto Ceremonia de los Premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia. Fecha, 10 de diciembre de 2016 Logo, la princesa heredera lució un vestido malva con brocados dorados y un hombro descubierto. Se trata de un modelo único en jacquard confeccionado con materiales sostenibles. De la línea CONCIUS de H&M. Como complemento se decantó por un clutch de Marlen Birger y unos salones dorados de Gianvito Rossi. Mención especial merecen sus joyas, un collar de camateos con pendientes a juego y la espectacular tiara napoleónica. Magdalena de Suecia Acto, cena de gala con motivo de los Premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Look. Magdalena de Suecia estaba impecable con este delicado diseño de color nude firmado por Valentino. Como accesorios eligió unos salones rosas de Manolo Blahnik y la tiara que lució el día de su boda, la conocida como tiara del rey Gustavo o Modern Fringe. Llama la atención su collar, que en realidad era la tiara con aur puesta a modo de gargantilla. Magdalena de Suecia acto Ceremonia de los Premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia. Fecha, 10 de diciembre de 2016. la princesa Magdalena, al igual que en los dos años anteriores, volvió a confiar en el Kouri para el estilismo de esta ceremonia. Es un vaporoso diseño de color rosa, con cuerpo y mangas de gasa y falda de organza. Además, y por segunda vez, decidió usar la tiara de diamantes con Aur, también conocida como No Me Olvides. Sus pendientes de perlas y el broche son de la colección Bernadotte, y el clutch azul celeste es de Marchesa. Sofía de Suecia Acto. Cena de gala con motivo de los Premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia. Luke. La princesa Sofía estuvo muy acertada con este vestido rosa firmado por Steylin. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Lo combinó con uno de los tesoros más emblemáticos de la colección Bernadotte, la tiara Carl Johan. Una diadema de rosetones que perteneció a la reina Luisa Ulrica de Prusia y que han lucido casi todas mujeres de la familia real sueca. Sofía de Suecia Acto, Ceremonia de los Premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia. Fecha, 10 de diciembre de 2016. Look, la princesa Sofía se decantó por un vestido de satén verde oscuro, personalizado por House of Hagmark, Un diseño con mangas abullonadas que sumó puntos gracias a los accesorios, un clutch negro de BF, la tiara está el club de bandeo que llevó hace unos años la princesa Victoria, unos pendientes de esmeralda y diamantes y el broche de la Real Orden de los Serafines con el retrato del rey. Además, fue la única de las princesas que decidió dejar su melena suelta. Charlene de Mónaco Acto, tradicional ceremonia navideña con los más pequeños, Mónaco, Principado de Mónaco. La princesa Charlene siempre sorprende con sus outfits añadiendo su toque personal. Esta vez, el peso del look decae en la combinación de prendas oversize. Fecha, 14 de diciembre de 2016. De este modo, se decanta por un pantalón ancho de talle alto que combina con una camisa blanca con caretas de Carolina Herrera y con un abrigo rojo de botones dorados. Además, deja de lado los tacones y apuesta por la comodidad de unos slippers metalizados de Kimmy Joe. Duquesa de Cambridge Apto, visita los Cube King's Kingsley, Inglaterra. Fecha, 14 de diciembre de 2016. Look, hemos visto a la duquesa de Cambridge por un look muy informal para visitar a los Cubes Pubs. Lleva un jersey gris de cuello vuelto confeccionado en cachemir de la firma Irising, unos pantalones pitillos oscuros y botas altas de ante de Real Wild. Además, quiso tener un gesto con los más pequeños, anudándose al cuello el pañuelo oficial de este grupo de scouts. Duquesa y princesa de Yorgato, visita un hospital, Londres, Inglaterra. Fecha, 9 de diciembre de 2016. Las mujeres de la familia George, han visitado la unidad de cáncer adolescente de un hospital londinense. La duquesa de George llevó dos piezas compuesto por una chaqueta azul celeste y falda tubo negra, mientras que sus dos hijas se decantan por vestido lady. Beatriz eligió un diseño mil con detalle rosa en el escote y su hermana Eugenia opta por un modelo rojo con lazada al cuello. Las tres, sin embargo, coinciden en llevar salones de color negro.